हमारे देश के विश्वविद्यालयों की हालत कितनी बदतर होती जा रही है और कुलपति किस तरह से अपनी गरिमा को खो रहे हैं इसके कई उदाहरण पिछले दिनों सामने आए हैं पिछले दिनों एक विश्वविद्यालय के कुलपति का तो यह भी बयान आया था जिसमें उन्होंने छात्रों से कहा था कि वे किसी भी मुसीबत आने पर निपट ले मारपीट कर ले और हत्या भी कर ले तो भी वे उन्हें बचा लेंगे इस बयान की सभी दूर आलोचना हुई थी कुल मिलाकर अब विक्रम विश्वविद्यालय के एक अड़ियल कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे के कई किस्से सामने आ रहे हैं हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है उन्हें किताब चोर भी कहा जाता जाता है जी हाँ कुल मिलाकर पांडे के किस्से बेहद दिलचस्प हैं पांडे पर विक्रम विश्वविद्यालय में सन 2016 में किताब खरीदी कांड की जांच चल रही है जिसमें सारे सबूत पांडे के खिलाफ गणित और स्टेटिस्टिक्स गणित के साथ ही अन्य विषयों के इस विद्वान प्रोफेसर से विश्वविद्यालय के लिए किताब खरीदी का हिसाब ठीक से मेंटेन नहीं हो पाया और उन्होंने अपने झूठे स्वभाव की वजह से गलतियां की और उपयोग किए गए स्टाम्प को ही दोबारा उपयोग में लाकर अपने कमीशन के चक्कर में पुरानी फर्म को किताब खरीदे का टेंडर दे दिया गया यह पूरा मामला जब उछला तो आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार डॉक्टर मनोहर बैरागी ने तब आरटीआई कार्यकर्ता तथा पत्रकार डॉक्टर मोहन बैरागी ने इस पूरे मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली तब प्रोफेसर पांडे की असलियत सामने आई इसके तुरंत बाद डॉक्टर मोहन बैरागी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग और विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री सहित राजभवन को इसकी शिकायतें की गयी जिस पर जाँच शुरू लेकिन इसी बीच जाँच ऐसी असंतुष्ट होकर विक्रम विश्वविद्यालय के इस छात्र ने इस मामले में उच्च उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर कर जिस पर कुलपति पांडे से जवाब मांगा गया लेकिन कुलपति पांडे द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेसर शील सिंधु पांडे अक्खर स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की छवि अपने कार्यकाल के दौरान पूरे देश में खराब छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने का मामला या ऑनलाइन लिंक ओपन करने का